tengo decir muchas cosas. Lo primero, somos partidos. ¿Eh? ¿Saben qué es? te va para el Para que todo lo veas. ¿Sabes? Yo, yo sí, estoy acá, en vivo, para todos ustedes. hace famoso. Que alguien acepte este video. ¿Sabes? Sí, yo estoy viendo en este momento a ustedes. En este momento lo estoy viendo. Ahora no. Si alguien acepta, yo, contrario. sí así. tuve. Todo esto lo hago para, para ustedes. Estamos mirando Pasión de 应该 do that. Entonces es por hoy. El día será, será bajado mañana para mañana. ¿Saben? Hoy, hoy lo van a bajar. Para que todos lo vean. O si no, me pueden encontrar también en Fase. En Facebook. En cuanto a Al, Alejandro Jala. Pasé una velada. ¿Saben? Bueno. Un beso de tres.